帮自己在这一年度呢避开血刃非刃的影响，我们不妨可以透过血之心术来的时候呢，透过捐血来让自己的这个血刃哦可以化小。那么再来就是在当天，同时也逢到了玉皇大帝的圣诞。那么一般呢在初九这一天呢，家家户户都会在这一天拜天公哦。那么祭拜的吉时呢，会是在当天的九时。 建议是在晚上的十一点到凌晨的一点的时候。那很多朋友呢，可能都会在初八晚上就会开始准备贡品哦。那么要特别忌讳的一件事情，就是在当天呢，千万不要准备荤食哦。贡品必须是要全素的。那么再来呢，也一定要准备双数的花瓶，呃，来供上鲜花。 那么要放上酒三杯，蜡烛一对，以及相对的一些天宫金的金纸。那么贡品的部分可以则以我们呢会使用的部分呢，那尽量以全数的方式来去做准备。那么要提醒一点，就是在祭拜的当下呢，我们要进行三次的这个酌茶倒酒的这个仪式哦。一般一第一次呢会是在我们祭拜之前，那么再来呢。 第二次呢，会是在我们插上香之后呢，它烧的大概到三分之一处的时候，准备烧金纸之前。那么另外一次呢，是在我们烧完金纸之后呢，才能够呢象征是一个圆满。那么通常呢，在祭拜结束之后，多数呢都会鸣这个鞭炮来结束当天呢这个拜天公的仪式。那么特别提醒一下呢，在周一的部分哦。 我们这个属马的朋友运势会比较低，那么也会建议在当天呢，针对当年度犯太岁的，也就是准备迎接太岁的属兔子的朋友们，这两个生肖的朋友，呃，听到这个鞭炮或者是要放鞭炮的时候，尽量会是回避，会是比较理想的。再来就是针对在当天呢比较大力的事进行的事项呢，除了有安床。 交易利券之外呢，也会提醒大家，如果在当天呢有想要存钱母的朋友，也可以运用在当天的午时之前呢，然后我们把这个钱母存到银行里面哦。而针对周二这一天，我们会迎接的是石牛耕地。那么在每年呢历年的这个地母经里面呢，都会提到有关于农作相关的一些事情。 那么，在今年呢，逢到石牛耕地呢，它其实是有一点抢耕的状况。除了代表土质的部分会比较硬，又或者是呢，这个土它可能没有办法从过去的一些灾害而恢复。比如说呢，有些土它可能经历了火山的爆发，那么它需要休耕几年，或者是说经过了洪水。 那么这个土呢，暂时不适宜去耕种特定的植物，所以在今年的部分呢，在农收的部分呢，在上个礼拜也有提到需要特别的留意的。而在当天周二的部分，也逢到了乌兔太阳日，其时落到的是未时，那同时也逢到了正红砂，因此在当天的吉喜是尽量是避免以及少取的。而针对周三这一天，我们会迎接的是百事顺遂的日子。 当天除了重星照灵之外，是非常大力婚姻嫁娶。如果有要安排出行，或者是要去洽商开市，都是很大力的。在当天呢，是大力我们可以开市的时间哦，所以及时呢，尽量呢是在午时之前。分别有三个时段，第一个是卯时，也就是。 凌晨的五点到七点，然后再来就是辰时，是七点到九点，以及巳时，也就是九点到十一点。记得呢，主祭方呢不能够往北方拜，还有呢，我们在当天呢属猴的朋友要避开这个放鞭炮的时间。那么在当天呢，针对这四个生肖的朋友。 尤其是针对属牛、属龙、属羊以及属狗是非常适合，可以透过理发，或者是我们可以剪一下刘海、鬓角呢，来达到开运的效果，同时也可以帮我们简化掉这个火星煞的部分。而针对周四这一天，我们会迎接的是月恩日，那么当天非常大力针对你有这个开运的这个。 宝物啊，或者是配件呐，都可以在当天进行过炉开光哦。那么有想要出行，一样可以在当天去安排。当天也非常大力嫁娶、安床、开市、纳财以及安葬相关的事宜。而选择在这一天要进行开市的朋友们，要特别留意，在当天只有两个时辰是比较适宜的。第一个是卯时，也就是我们。 这个凌晨的五点到七点呢，另外一个是五时，也就是十一点到下午的一点整。那么在当天呢，不宜往西方祭拜。再来就是呢，属鸡跟属羊这两个生肖的朋友要避开当当天的主祭者哦。而针对周五这一天呢，我们会迎接的是视觉日哦。那么一般视觉日呢，都代表的是在春夏秋冬在交接的前一天呢。 所以在这一天的立是属于立春之前的是绝日，所以它是属于木旺水绝之日。那么特别提醒一下，这三个生肖的朋友，属鸡、属狗以及属猪都要特别注意一下哦。在当天呢，基本上呢是我们的运势呢会比较低迷的时候，所以呢也会建议在当天不宜做重大的决策。 再是针对周六这一天，我们会在这一天的上午，也就是十点四十三分迎接立春。而在这一天出生之后的宝宝，才会真的是属兔子的哦。那么在这一天呢，节后我们会逢到宝光天福，所以呢，任何的急事或者是真的有要事要处理，也会尽量建议在节后再来进行。那特别要处理的部分呢，就是针对。 在这一天呢，会建议大家在出入的时候要特别留意这个车况以及安全，因为在当天呢，逢到了月刑以及油货这两颗凶星的一个交叉影响，对于这个交通事故的话呢，是比较需要谨慎的。那么同时在当天，如果有想要开运的朋友们，不妨可以在当天吃个方便数，因为当天同时也逢到了天罡星数的一个影响之下。 那避开牛肉跟相关的加工食品是比较能够帮我们守气守运的，也会建议在当天呢，个别生肖的朋友尽量呢都要谨慎行事，才会是比较理想的。最后呢，针对周日这一天，我们会迎接的是上元节，也就是天官赐福。当天同时也逢到了四元三将，那么特别要提醒一下，是针对属猪的朋友们。 你们会逢到白虎星宿的影响，跟异性的相处上，可要多留意一下我们的这个态度，不要莫名的得罪他人哦。那么，针对呢属蛇的朋友们呢，在今年度呢，你们会逢到上门星宿的影响，所以我们可以运用上元节这一天呢，有非常红彤彤的这个灯笼哦，我们可以去赏灯呢，借由沾喜气的方式呢，来化解这个。 上门之气的一个影响，那么在当天也非常大力，我们可以开池跟放水。那么可以针对我们这个放开池跟放水的时辰呢，会建议呢是在我们早上的七点到九点的辰时，或者是如果你在这个时段是没有空的，我们可以运用晚上的七点到九点的这个时间哦。 虚实呢，来完成开池跟放水。那么这一次开池跟放水的位置，会建议可以放在我们的明财位的方式哦，来达到可以蓄我们财水的方式。那么同时呢，也会建议呢，我们在当天的这两个时辰，第一个你可以针对我们的办公空间或者是我们的这个书桌。 我们尽量呢要整理我们的这个座位。如果你的座位本身是有坐垫，又或者是有靠垫的朋友们，我们可以在这个下方哦，有如果它刚好是有拉链的，我们可以把它拉开，把这个红包袋放进去，来做一个类似象征，我们可以坐稳的一个象征。那么什么时候要把这个红包袋取出来呢？ 建议呢，逢到二月二龙抬头的时候再取出来哦，会是比较好的。那通常老师会建议呢，如果女生呢在家中没有书房，我们就针对我们的这个化妆桌前的这个位置呢来做这个压红包的这个部分哦。那么另外，我们在这个书桌呢，也可以在当天呢摆上我们会常用的硬件哦。 那么建议摆放的时间呢，可以在午时。那如果你可以在同一个时辰完成，比如说透过财神庙的这个过炉加持后，再放回到原位的话，那会是更加的加分哦。好，那么以上呢是针对当周重要的日课吉凶以及开运的分享。接下来让我们来看一下，针对当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名呢是属蛇的朋友，第二名呢是属龙的朋友，而第一名呢是属老虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当周，这三个生肖的朋友，你们的财运呢相当的良好哦。那么以往的投资成果呢，也蛮有机会得到相对的展现，收获会挺丰富的，会让你欣喜不已哦。那么在当周呢，也非常适合让你们去。 洽谈哦，因为你们的这个谈吐啊、口条在当中呢，是可能，比如说透过你的这个风趣幽默，或者是透过你的专业呢，来让对方呃产生信赖感哦。所以呢，在当中要洽谈任何的合作事项是比较容易达成的，不妨呢在这个礼拜呢多跟进一下。那么在这个礼拜呢，既然我们的事业运呢是非常优的，那么也要提醒你们比。 需要有始有终哦，那么也会建议你们可以运用这个礼拜呢，行动力呢加强一些，然后呢，让我们的这个工作的这个整个 momentum 呢都会跟上，那么也会带动你接下来良好的绩效。好，那么再让我们来看一下其他个别生肖的朋友们在当周的注意事项又有哪些。 首先，第一个呢是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友在当周呢是需要有多一些的专注的。那么对于你们来讲呢，在本周呢会稍微的棘手一些哟。尤其是因为你需要专注于努力工作，还有你必须呢要付出更多的一些努力。那么再来就是呢，你可以必须呢在这个礼拜尽量呢试着告诉自己要去忽略一些反对者。 他们的一些声音哦，还有呢，你也要有多一点的勇气去面对。当别人在你面前 challenge 你的时候，你有没有办法呢去正面的回击哦？那么如果呢，你在这个礼拜可以比较专注于呃后续的一些成果，那么你就比较有机会呢可以完成哦，然后得到你要的成功。 那么在当中呢，为了要确保你自己呢不是很盲目的去追求一些事情哦，那么会建议你呢可以把一些呃重点事项把它写下来，那你也可以比较清楚的去厘清你所在呃要求的或者是你所在进行的事项呢是不是正确的。那也要提醒你们在这个时间上的一个调配上呢要特别注注意一下。 不要牺牲了自己的这个健康哦。那么当中呢，我们的这个幸运颜色呢有蓝色、金色，还有绿色。而要注意的天数呢，有一天是周日。下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在当中呢是属于相当幸运的一周哦。而在这个礼拜，你们会很明显的感受到你的整个运势都在攀爬往上升的感觉。 尤其是针对单身的你们，会发现呢，在这个礼拜好像会有蛮多机会碰到让你心动的对象。这个时候，请你要慎选什么才是你要的哦。那么再来呢，就是如果你是已经有伴侣的朋友们呢，那么你们的关系呢，也有可能会提升到另外一个水平。所以这个时候要拿出一点勇气去追求下一个阶段的幸福。 那么，如果针对想要求子的朋友呢，在这个礼拜其实呢，机会是提升不少的啊。所以呢，如果刚好逢到了生育的呢，或者是不是在逢到这个生理期的话呢，不妨可以多加的努力一下。另外也要提醒一下呢，呃，尤其是针对男性的朋友，在这个礼拜，我们的这个健康呢是比较容易会亮起黄灯的。 所以，如果有安排健检的部分呢，请一定要针对有亮这个有写红字的部分哦，一一定要警惕一点，然后呢，要留意一下我们的生活作息。那么在当中呢，开运色分别有黄色、棕色、白色、金色和银色啊，那么没有需要留意的天数。 而下一个呢，是针对属老虎的朋友。属老虎的朋友呢，在当中呢是属于要抛开自负的一周。那对于你们而言呢，在这个礼拜是属于相当平衡和气的一周。最主要的是呢，因为你们知道呢，要把你这个自负的个性哦摆到一边，所以呢，你们可以从你们过去的一些失败当中哦吸取教训，而且呢，你也知道呢，去改善你的一些缺失。 所以，在他人的眼里呢，会觉得你变得不太一样，变得比较好相处。所以，在这个礼拜，很明显的，我们在人际呢跟人和方面呢，会有很大的一个进步哦。那么，在这个礼拜，会建议你可以多去感谢一下过去帮助过你的人哦。那这也可以让你的这个人际呢，会更加的好一些。 那么在当中呢，针对我们财运的部分要特别留意一下，如比较明智的做法呢，是要保守你的这个支出跟投资的项目哦。而在当中呢，我们的开运色是绿色，并且呢也并没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢是需要转守为攻的一周。 而就技术上来讲呢，在这个周末呢，你们就会开始迎接你的本命太岁年了。那我们要记住的一件事情就是，月亮它永远不会保持不变哦，就像它会有很多的这个阶段一样。所以在今年呢，你其实，在生活本身，你也可能会经历呃很多的这个曲折，但是呢，这些东西可能都会给你带来一些学习的经历哦。 所以，即便你可能会觉得很困惑，也可能会觉得有些状况会让你很惊讶，没有办法知道怎么接招。但是呢，最大的关键点是在这个年度，甚至在这个礼拜，你会很明显的感受到，其实很多事情呢，如果你转守为攻的话，就是可以平安度过的。所以，这是要特别提醒属兔子的朋友们，在迎接。 这一个礼拜呢，要开始转换我们的态度，不要太过的强势，不要太过的去出头，以手哦还是你的助力哦。那么在当中呢，我们的这个幸运色是蓝色和绿色。那么要留意的天数，有一天是周一。下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在当中呢是属于会逢到新的高度的一周哦。 而在事业和财运的领域上，在当中呢，对于你们而言呢，会是相当有利的。那么有影响力的人可能会协助你哦，让你有就是可以推向更高的一个高度。那么在这个开春之后呢，你也会有机会呢，会得到一些其他的 bonus 奖金。所以呢，会建议在这个礼拜一定要多加的在我们的这个。 案子上呢，或者是在我们的工作上多费一些心力，那么在内心的部分呢，会经历一些磨合跟考验哦。也就是呢，在感情的部分呢，如果你是属于单身的朋友，在这个礼拜呢，会建议你们还是先着重在事业就好哦，先不要分心。而如果你是已经有对象的朋友们呢，那么在这个礼拜，你的情绪是比较容易。 有很多莫名的这个负面情绪的，请不要影响到另外一半。那么，甚至呢，如果你有这种很暴躁的这种情况的时候，也不要让这个愤怒战胜你哦，因为这样子呢会给感情带来一颗未爆的影响。那么，同时也要建议呢，你们可以透过呃有规律的冥想练习呢，来让你在这个礼拜心平气和一些。 当周呢，我们的幸运色是白色呢，它有助于呢，可以让你呢心情平静下来，然后也有助于呢，让你的思考提升到另外一个维度。那么在当周，我们的运势也是相当的旺盛哦。虽然它是针对事业的部分，不过呢，在当周呢，我们是并没有需要留意的天数的。再来下一个生肖是针对属蛇的朋友。 属蛇的朋友呢，在这个礼拜是属于得到认可的一周哦，所以对你们而言呢，在这个礼拜呢，除了相当的顺利之外呢，你也会得到上级，尤其是老板、上司啊，呃，高位的这些人的认可。所以，在职癌上面的一个发展，对你来讲是属于指日可待的。但是呢，你还是必须透过一遍又一遍的去证明自己哦，呃，才。 能够呢保持你现有的一个位置，所以在这里呢要提醒你们呢，该做的事情要持续做，呃，才不会呢让这个认可呢只是短期的哦。那么在这个礼拜，针对单身的属蛇的朋友呢，呃，你们呢会有很多艳遇的机会，所以如果有很多的餐叙啊，呃，都是让你可以认识异性的时间了。 那不妨呢，如可以多增加这个争取去参与的机会。那么，如果是针对有在谈感情的朋友，就要特别小心一点哦。呃，不要为了一些呃很小的事情呢，然后呢跟对方呢有一些没有必要的冲突哦。那这样子呢，只会让你们这个礼拜的心境哦，呃，会有更大的一个起伏。 那么在当中呢，我们要留意的天数有一天是周一，而针对我们的幸运色呢，在当中呢是黄色。再来呢，下一个生肖呢是针对属马的朋友，属马的朋友呢在当中呢是属于需要细心谨慎的一周，而这也代表的是呢，我们在本周可能呢会碰到一些比较棘手的状况，而你们要提醒的就是在当中很多。 的这个状况呢，通常都是因为你的忽略，或者是呃你没有留意细节哦。所以要提醒你们呢，魔鬼呢总是隐藏在细节当中。那么在当中，如果你想要去尝试一些新的事项啊，你想要呃去冒险去尝试一些你过去没有做的做法，都要特别的小心哦，因为呢。 虽然呢，这样的作风呢，可能可以给你带来大力，但是呢，它也像一把刀刃哦。如果呢，呃，没有执行好的话呢，就可能会是让你的努力呢付之东流哦。所以，尤其是针对如果这个要进行的事情呢，是有很多的这个 budget 在里面的时候，请你务必呢就要留意一下整个执行的过程哦，有没有其他的。 需要留意的地方，那么再来就是针对在感情的部分呢，属马的朋友呢，在这个礼拜呢是有机会呢帮自己或是帮另外一半制造更多的浪漫的，而且呢相处上呢也会是相当愉快且加分的，所以不妨呢可以久违的呢跟对方甜言蜜语，或者是来一段约会。而在当中呢，你的开运色是红色。 要留意的天数是周一以及周六。再来，下一个生肖是针对属羊的朋友。属羊的朋友呢，在当周呢是属于呢末背左右的一周哦。而在这个礼拜，你们其实是可以透过务实的生活模式中呢，得到心境上的一个平衡哦，而且会觉得呢，处理事情上呢，大部分呢都能够很和谐的去。 落幕，尤其是针对如果在过去是有纷争，或者是呢正在协调中的事情，都可以妥善的处理好。那么要提醒你们的是呢，在这个礼拜呢，千万不要被你的情绪所左右哦，因为如果呢你被自己的情绪给影响，在这个礼拜呢，就很容易被自己淹没在自己所制造的混乱海洋中。 所以要平衡自己的身心呢，才可以让你的思想是同时平衡的。那么这样的一个和谐呢，也可以透过我们这个均匀的饮食，还有适度的放松、冥想、呼吸呢，来达到一个平衡哦。所以在这个礼拜呢，给你自己适当的时间呢，去放松呢，也是很重要的。呃，我们可以在譬如说下午茶的时段啊，又或者是。 有些人会透过呃抽烟的时候呢，来让自己就是达到放松，哦，都不为过哦。在这个礼拜可以透过这样的模式来得到呃这个心灵上的一个疏泄。那么在当周呢，你们的幸运色是橙色、红色和紫色。而在这个礼拜呢，要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周四。 下一个生肖是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜是属于需要控制消费的一周哦。那么对你们来讲，这个礼拜其实也是蛮多变的，主要呢是在可能行程上会有一些异动，或者是说本来你预定要做的事情呢，也可能在当中呢产生一些变化。但是呢，不管怎么样，只要你在工作上呢有秉持你的坚持，不管事情呢变得多么的。 多变，或者是即便你觉得它多么的无趣无聊哦，呃，这些停滞哦、或者是变化都会是暂时的。那么基本上呢，也有可能呢会出现一个转泪点哦，在之后让你觉得是说，诶，呃，这件事情是变得会比较有趣。那么在当中呢，要留意的是我们的 cash flow，尤其是针对呃一些消费的行为哦。 尽量要在谨慎思考，而且要在节俭一些。那么在运用钱财的部分呢，如果能够透过控管的话呢，也会让你的财务呢稳步上升。那么再来就是在当中一定要遵循健康的作息规律哦，才能够透过这个稳定的睡眠周期，让你达到健康还有整体的幸福感。所以呢，在这个礼拜控制我们的这个呃生活吃喝。 拉沙的时间哦是相对重要的，那么在当周呢要留意的天数呢有三天，呃除了周三之外哦还有周五以及周六。那么在当周呢我们的这个幸运色呢是白色、金色以及银色。再来下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢在当周呢是属于挑战十足的一周。 那么对于你们而言呢，这将是非常具有挑战性的，因为你没有办法去逃避一些被委任的一些麻烦事。那么你也会觉得这工作起来会相当的辛苦或是艰苦哦。而且最重点的是，你没有办法借助一些过去的做法或者是捷径呢来完成它。那也许呃，可反而还会让事情呢变得更加复杂。所以呢，在这个礼拜你。 除了要避免去呃找这种 short card 之外呢，你还要避免呢，就是衍生更多的问题跟制造冲突。所以在这个礼拜呢，我们只能按部就班的呃就事论事去处理，那这样子呢才能够比较安然的度过当周。那么再来就是在当周呢，请一定要避免轻率的消费哦，而且呢要。 多累积一些储蓄，未雨绸缪，对你们才会是比较有利的。如果你有想要投资你的积蓄呢，那也会建议你呢，在当周要尽量去选择一些风险呢是比较低的选项。那么在当周呢，我们要留意的天数有两天哦，除了周四之外，还有周日。 而针对我们在当周的这个幸运色呢，分别有黄色、白色、金色以及银色。再来呢，针对的是属狗的朋友，属狗的朋友呢，在当周呢是属意料之外的一周哦。而对你们来讲呢，在本周呢会是让你感觉到愉悦的。那么，即便呢你在职场的环境可能会有一些意想不到的波折，但是呢，其实你们是可以放。 一百个新的，因为呢，这一切到最后呢，都会朝好的方向去发展了。那么，针对单身的朋友，你可能会发现自己呢，这是一个很有很特别的，然后有一些才华的，所以在这个礼拜，你的自信心呢会是提高的。而针对已经正在感情中的朋友呢，你们也有机会呢提升你们的这个感情呢到另外一个阶段。 那想要求职的朋友，在这个礼拜呢，也一样是有加分的效果。那么在当周，我们的幸运色是红色、黄色以及棕色，要留意的天数有一天是周五。最后，针对属猪的朋友呢，在当周呢是属于需要少些费力的一周哦，因为对你们而言呢，在这个礼拜呢，呃。 其实呢，最重要的是有没有办法呢，让上司跟你的下属呢，都是处于和谐的状态，也就是大家都是同一个枪口哦，往外哦。如果呢，掀起了内讧呢，那么在当中呢，你可能就会非常的伤脑筋哦。所以呢，如果想要少一些费力呢，最重要的就是你一定要先摆平了上司，还有摆平下属，他们呢都有共同的目标。 那么最主要的呢，你一定要把这件事情给完成，或者是把它做好的原因，是因为呢，在这个礼拜呢，它会给你带来一个正面的影响，而这个影响呢，多数是属于在公司阶级上的一个晋升哦，也就是在当周呢，你所做的任何的表现呢，都会对于你。 未来呢，在公司呢有没有办法在网上走呢？会是属于蛮 critical 的一个状态，所以请你一定要好好的把握。那么，针对如果你是属于自营的，在经营自己的事业的，那你可能有机会得到新的投资者啊，或者是合作伙伴，哦，甚至是新的一些扩张的途径。所以呢，在这个礼拜其实呢是属于一个 venture 的一个状态。 而针对感情的部分呢，也是相当和谐的。你可能可以，呃，跟一个新的对象呢碰出新的火花呢，然后你会觉得有重新感受到那个激情的这种能量哦。那不管呢是不是事业跟感情哦都得力呢，那都还是呢不能够忘记呢自身的健康哦。那尤其是在当中呢，针对泌尿道系统的部分呢，要特别的。 注意哦，那么在当中呢，我们的幸运色是黑色跟黄色，还有要留意的天数，有一天是周六。好，以上呢是针对当周呢要留意的事项。那再来呢是针对我们当周的测字小摊员。那么从这边的六个格当中呢，请各位先针对自己所想要选的格子呢，先选定。 那我们会一一的再来去做解说。那首先呢，第一个呢是针对“移”这个字，那么会建议呢，如果你刚好选到了这个方格的朋友们呢，要留意一下，在这个礼拜呢是时候整理一下自己的门面了。比如说呢，我们的外表，或者是说我们的这个呃皮肤的一个状况，甚至呢可能是我们的口腔的卫生哦。 适当的要去做一个洗牙，或者是说去整理我们的发型，或者是卸装，都是很适宜的。那么也要特别留意的就是呢，在这个礼拜，如果呢你本身呢是有要参加会议的朋友们，那么要多放下一些自我的一些想法，因为当你用到这个字的时候呢，它通常呢也会意味的是。 你的思维里面呢，只有以自己的为主，而忽略了对方的需求哦。好，那么呢，这个是针对选这一个字的朋友们的建议。再来呢，第二个呢是针对勇这个字。如果呢你选到了这个方格的朋友们呢，要特别提醒你一下，就是在这个礼拜呢是时候呢，呃，把自己拟定的计划呢，把它给送出去，或者是提出来了。 它也代表是，如果你有一些新的想法，在这个时候呢，也是时间点去把它勇敢的去做执行或是实施了。你需要一股力道，那这股力道呢，可能呢出如果不是出自于你自己，你也可以借由他人的口或者是他人的力呢来帮你去做执行。那基本上呢，它都代表的是你必须要开始去进行哦。 再来呢，第三个字呢是针对“热”这个字。那当然呢，和乐融融呢，通常是大家呢都想要经历的、想要呃参与到的一个状况。那通常当你逢到这个字的时候，也代表是你相当的快乐，你可能非常的安逸。那安逸的时候呢，也会代表的是，其实某个时候它也会可能是代表你目前的局面呢是卡在必须去迎合。 左右迎合他人，或是迎合整个大环境，你并不是真正在做你真正想做的事情。如果在今年是有一些新的呃案子，你可能呢想要改变一下做法，不妨呢可以呃在这个时间点呢试着去提出来，那或许呢你才能够从当中呢得到真正的快乐哦。而再来第四个空格呢，是针对“开”这个字。 那么开呢？当然，我们都知道它就像一扇门，而下面这两个字呢，它其实是像简体字的两个“干”字。那它也意味的是说，其代表的是你必须要把自己内心的想法表达出来，也代表是如果你在工作上呢是需要多花两倍的力气去进行事情的，你必须要真正的入门去做事，或者是开启这个门去做事。所以，不管你是有没有要。 换跑道，或者是说你要继续在你自己的领域上，呃，你都必须要提升你现有的一个专业，才能够再次的开创，或者是迎接更好的一些机会。而针对第五组织呢，是针对户。那么逢到户的时候呢，通常要特别留意的是，如果呢你近期呢有想要换跑道，或者是想要换工作的朋友们。 那么你很大的几率呢，是针对这个互动上面，或是人际上面的一个协调呢，是需要多加的留意的哦。那尤其呢是在沟通，或者是你的这个颜面的表情呢，请要这个里外是要同步的，不要让人家觉得你就是呃嘴巴讲的跟心里想的是不太一样的。所以这个部分呢，可能都要特别留意一下。 那再来就是针对如果是属于针对业务或者是公关的朋友们，在跟人相处比较多的，那么你就要特别留意一下，就是在我们进行这个工作或案子的时候呢，这个洽谈的部分呢有没有争议哦？而最后呢，针对第六组织呢是安，而逢到安的部分呢要特别。 提醒一下，也就是女性的朋友们哦，如果你刚好呢选到了这格字的时候呢，它也意味的是你可能呢在内心上面呢有些时候会有一些不平等的一些想法。那在这个时候呢，你必须要挑一些适适当的时机呢，去把自己真正的想法给表态出来。还有呢，如果你觉得是现在呢所在的工作环境，或者是呢你的生活呢。 是属于太安逸了，那你想要挑战跳离这样的一个舒适圈，那也会建议你哦。呃，如果是男性的朋友呢，会是比较理想的哈。那运势呢，会比较站在、风，在你们这一边的。那女性的朋友可能就要稍微的在等候一下子哦。好，以上呢是针对这一次的测纸小单元。 而再来呢，就是针对当周的感情胜利组，又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名呢是属猪的朋友，第二名呢是属兔子的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当中呢，这三个生肖的朋友，你们的这个桃花相对的旺盛哦。单身的朋友呢，对于心仪的对象呢，请一定要果断的出击哦。 千万不要错过好机会。那么再来就是，如果你是已经有对象的，那么你的亲人呢，跟你的配偶呢，在这个礼拜呢，可能可以透过他的人际圈啊，或者是他的这个一些建议呢，可以给你带来在事业上有很大的助力。所以有需要的时候，可以跟他们谈一谈哦，或者是跟他们分享一下你的成果或者是问题。 那么，在单身的朋友呢，在这个礼拜也会建议你们一定要多观察一下，你很有可能对象会是在你职场上所接触到的异性朋友，所以呢，基本上在这个礼拜是有机会可以碰到你的理想情人的。好，以上呢是针对当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞。 有需要咨询的朋友，可以透过上方的微信号或是下方的官网链接跟老师预约线上咨询。如果有要报名流年解析，或者是您还没有参加第二期法会的朋友们，都可以赶紧在下方的链接点下报名。那我是精灵老师，感谢大家本次的收看，我们下周再见喽，拜拜。